buyar saraning ponorogo makuntur tetaning ing malam grebeg suro katon binarung swaraning reya ponorogo kawaduh masyarakat tansah pirang anulawat yo seni kang sampurno junjung kabudayan ponorogo joyo ing grebeg suruh Jawa kuwi diarani dina peringatan gerbek suro gerbek suro iku to ponorogo pancen rame pancen rejo ngalang-alangi boto enam tuwa kabeh wae menyang kutho padha delok tontonan apa wae sing ana ana sing mlaku numpak angkutan uga numpak utus santai wae pokoke tekan kutho lanang wadon padha pacaran mlaku sak pasangan padha cekiki amaya ana ing petengah timbang ono ning omah malah nambahi pikiran luwe becedok kandeng padha seneng karo sapa wae mlaku mlaku turu dalan ono sing beber kosong ning pinggir atan nyetel musikan joketan karo dodo sedesekan uyel-uyelan karo jawil-jawilan kabeh wae padha seneng amargo, akeh tontonan saka wayangan sampe reok kan api tenang ana sing busukan tekan pasar malam ra peduli awak kesrese penting ati marem mesam-mesam singgal gal sing gol cengar-cengir dhewe ngasi kaya wong gendang gebet suro ing ponorogo ora ana liya iki pancen beda ora wong desa wong kutha kabeh padha mrono delok keramaiane lan rejane gebet suro Tempatnya tujuane menyang kutha saka Pak Lurah Pak Bupati sampe Morondo ana wong rayu mediyun uga wong gerun ra ketinggalan kape padha ning alun-alun awakmu kabeh wae aja sampe dolali iki pancene wis ditatene kanggo tradisi kanggo kutha Ponorogo sing kita tresnani kang oleh sebutan kutha yang sing ayame ati